Para nosotros, la economía es un elemento transformador de la sociedad. En este sentido, tomaremos dos tipos de medidas. Desde el Ayuntamiento, potenciaremos la creación de, cláusulas sociales para la creación de puestos de trabajo dignos. Por otra parte, facilitaremos el alquiler de espacios vacíos para poder crear negocios y puestos de trabajo. Al mismo tiempo, es nuestro proyecto el crear un espacio en el que se pueda hacer la compraventa de productos locales de kilómetro cero. Y en un sentido más amplio, colaboraremos con entidades como las agencias de desarrollo locales que están en sus vías, en vías de creación para poder acometer proyectos de manera más global. Eraldaketa sakon baten beharra nabaria da. Hortxe ikusi dezakegu adibidez, Michelin B eremugan daukagun eredu talka. Merkataritza txikia bestea izango da helburua, eta proiektu berriak babestuz, beti garapen agentziarekin elkarlanean. Edo nork izan dezala, herri honetan lan egin eta bizitza duin bat garatzeko aukera.